Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando o álbum Poet Artist do John Ryan, que foi o último álbum lançado por ele. Particularmente esse álbum está muito lindo e espero que vocês apreciem bastante o vídeo e em si o álbum.